Buenas señores. Noticias, análisis, comentarios y entrevistas. Bueno, y precisamente está con nosotros el padre eh, Ramón Alejo de la Cruz, padre Moncho, amigo, entrañable amigo nuestro, querido amigo nuestro y amigo de todos nosotros, y una personalidad de San Francisco de Macorís y la región. Buenas, buenos días, Moncho. Buenos días a usted y al equipo de trabajo ahí, a todos los que allá lo están esperando. Ya veo que te aprendiste el nombre completo, qué bien. Sí, sí, sí, sí. De la Cruz porque tiene madre. <laughs> Eh, bien, Moncho, ¿cómo ha ido desarrollándose el, el, tema de la pandemia, el asunto de los contagios, todas esas cosas que tú conoces muy bien porque has estado ligado, te has metido de cabeza en este problema? que eh, le ha acontecido a, la, República Dominicana? Bueno, yo siento que hasta ahora hemos tenido problemas y claro está, tenemos que tenerlo. Somos un pueblo sin una formación realmente para cierto comportamiento en momentos eh, de crisis. Pero yo creo que Dios nos ha acompañado a nosotros dominicanos. Es Dios, se, pasa con los dominicanos, creo yo. Porque respuesta que le daban el pueblo es para que estuviera muy lleno y con muerto a, como decimos, a pipa. ¿Habrá nacido aquí en ¿Eh? Yo creo que sí. Dios, Dios, no, pero de verdad, si usted puede eh. pensar eh, en la que tenemos aquí, cómo la gente se, desenvuelve, todo el mundo junto, mucha gente, incluso todavía hoy, ahora, mucha gente sin mascarilla y sin ninguna protección, y no ha sido tanto para para el desorden que hemos tenido aquí, yo creo que no ha sido la, cosa del otro mundo. Creo que Dios nos ha protegido, pero hace falta decir al pueblo que no juguemos con Dios. Eso es peligroso con Dios. Y recuerdo que cuando le dice el diablo a, Jesús en el desierto, si el Hijo de Dios, tírate de aquí, ¿qué te va a parar? ¿Qué le dice Jesús? No tentará a Dios. Yo creo que el pueblo ha tentado a Dios, pero Dios es amor y ese amor hace que sea misericordioso, muy misericordioso con nosotros. Es lo que yo veo así. Hace falta así que no nos más, que se insista más en la responsabilidad con el otro, porque no es si yo tengo un problema, y ¿eh? yo le puedo ocasionar problemas a otros. Entonces eso se ha trabajado aquí, muy poco se ha trabajado. Pero nada, vamos saliendo y saldremos de esto. Yo creo que podemos cantar victoria lo que yo Así es. Francis, ¿alguna pregunta para el padre Moncho? Bueno, eh, desde la posición de Moncho como pastor de la Iglesia Católica, quiero escuchar sobre la descalada y este boom comercial producto de cuarentena donde el comercio no experimentaba más que un cierre y lo que en el trasfondo yo he dicho que podríamos estar en 14 o 8 días eh, reeditando un brote. ¿Cómo lo percibe usted y, y la y la iglesia desde el punto de vista de protección a la salud? mucho, yo hago mucho, no puedo iglesia. mucho, una iglesia yo me siento. Eh, el comercio y sobre todo cuando el comercio no se educa desde la yo de los y escuela es para te cosas sino porque es el ingeniero porque tiene que vivir bien médico abogado vamos a decir hasta sacerdote y pastor no es para el eh, comercio se para comerciante para que usted dedique negocio, es un engranaje que tiene que venir a formar un solo pueblo que llama República Dominicana o la humanidad y que cada uno tiene su carisma, su don sus cualidades para ponerla al servicio de, pero no de mí, sino de una comunidad. Entonces el comercio que anda buscando vender y tuve que al comerciante que han elevado incluso los productos. No hay las razones para que ciertos productos tengan que elevarse eh, no, es ganar, ganar y ganar. Sin embargo, yo creo que a pesar de esto, siempre aparece este el grupo de Israel, el grupo de hombres negocio, del comercio, que entiende esa realidad y aunque tratan de aportar algo, pero no es una persona, es un sistema. Y yo no sabía que insisto mucho en eso. Es un sistema, y cuando el sistema se devorona por todos lados, cualquier tecla, por decirlo así, ...que va a salir mal la cosa. Para como iglesia, ¿qué es lo que decimos? Hay que hacer un llamado a la conciencia. Recuerda que el hermano Pablo, un llamado a la conciencia. Creo que hay que trabajarlo. Y un llamado a la conciencia para mí es un llamado a la espiritualidad. El día que tengamos un comercio con una espiritualidad firme, fuerte, del valor del ser humano, el día que tengamos un profesional en todos los órdenes, en la ingeniería, en la abogacía, en la comunicación, con una conciencia clara, pero entender que lo que yo soy no es mío, sino que lo que yo soy son cualidades, dones que Dios me ha dado para poder al servicio de la comunidad. Y que no puedo aprovecharme de situaciones, porque hay gente que se ha aprovechado de situaciones, mm. hay comerciantes que se han aprovechado de situaciones, hay políticos que se han aprovechado de situaciones, y da pena, oye, esto es vergonzoso, no para nosotros, sino para la humanidad, que hayan personas que ocupando posiciones aprovechen la miseria, la necesidad y una pandemia para enriquecerse más. Oiga, recuerden la, frase que siempre cito de Papa Francisco, señores, nunca hay una mudanza de de un No se va a nada. ¿Por qué ese afán de aprovechar hasta el dolor de un pueblo, la necesidad de un pueblo para usted enriquecerse más? Eso es vergonzoso y pues de posible distancia que estamos ya para enfrentar. ¿Sí? No, por ahí. Por ahí. Yerjan, ¿alguna pregunta? Sí, sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Alto y claro. Eh, eh, preguntarle al padre, al padre mucho su evaluación eh, de lo que ha sido el manejo por parte de las autoridades con relación a, a la pandemia del COVID-19 no ha tenido, para mí no ha tenido un criterio bien claro de cuál es su responsabilidad. Y, para mí han sido más politiqueros, no políticos. Porque si son políticos, actúan como tienen que actuar. El político actúa como tiene que actuar. Creo que ha sido más politiquero que político y que humano. Entonces yo, por ejemplo, San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís en un momento se vio como la zona o la provincia de Duarte con San Francisco y Pimentel, sobre todo, como la parte más afectada y más chocante ah, ante la pandemia. Pero la respuesta que dio el ministerio a San Francisco de Macorís no se ah, corresponde con lo que ellos mismos decían que se estaba dando en San Francisco de Macorís. Entonces, no hubo una intervención verdadera de San Francisco de Macorís. ¿Cómo es posible que ellos sabiendo y diciendo que San Francisco y la zona tiene el, nivel más alto de contagio, aquí no apareciera, por ejemplo, una rápida prueba así, eh, pero la, prueba verdadera, no la prueba rápida, que ni siquiera esa se, se la cantidad que requería San Francisco de Macorís, pero incluso a nivel nacional, es para que a este tiempo, en toda la provincia o en casi todas las provincias, ya se tengan laboratorio ahí mismo, ahí mismo, Laboratorio, no para llevar pruebas a la capital, no para llevar sangre para allá, para después decir como pasó aquí, que todas las pruebas salieron con defecto porque el protocolo no se cumplió trasladando la sangre hacia Santo Domingo. Eso fue Pimentel. y que no es ya aquí tenía que haber en San Francisco de Macorís uno, dos laboratorios y ahora más, porque aquí está el laboratorio. No hay que buscar ningún otro equipo. Son los mismos equipos que tienen. El que tiene estar radiactivo y dar una práctica que esas mujeres y hombres que son de la ya saben todo eso. Con una hora o dos horas ya se hacía el trabajo aquí mismo y la cosa funcionaba, pero no. ¿Dónde están todas esas donaciones que han hecho? Que fulano 50 mil, que otros 100 mil, que otros 200 mil. Y a esta hora todavía en el país no se han hecho 70 mil pruebas. Entonces, y entonces hablando de que eh, aquí hay no 60, si aquí hay 90, que tira menos tanto, y entonces para qué de marrón, para guardarlo para hacer un sancocho, una sopa, digo yo. Padre, de este lado, Fulvio. Sí, ok. Eh, han participado muchas empresas en estos proceso de, compra en eh, durante lo que es el plan de emergencia. Y resulta que la mayoría de ellas están enlodadas con sobrevaluaciones, están enlodadas con compras que no, que no son reales. Entonces, eh, no se ha hecho nada, padre. O se ha hecho poco, para no poco. Se <laughs> ha hecho, que muy poco eh, y ha primado más el interés personal, ha primado más eh, esa, el egoísmo, ha privado más como el cada quien buscarse a su manera sin importar el otro y protegerme yo y asegurarme yo. Entonces esa, esa actitud negativa eh, en la humanidad hoy, porque no es un problema dominicano, es, pongámoslo claro, no es un problema dominicano, es un problema que ha arropado al mundo y que nos ha dicho que el mundo no está espiritualmente preparado para enfrentar situaciones que vengan, eh, que tengamos que decir, aquí estamos como pueblo, como hermano, como amigo, como pueblo que quiere caminar juntos. Y entonces todo aprovecharse, nos aprovechamos de todo. Qué pena eso, qué vergüenza eso, nos aprovechamos de todo. Y cuando el humano llega a eso, se convierte casi en una bestia, pero con, con la salvedad de una bestia que piensa. Eh, entonces eso es todavía más un agravante, vamos a decir así. Es un agravante una bestia que piensa, porque no, no se duele, no se conduele, y se ha perdido el sentido de, de, identificarme con el dolor del otro. Y, y esto es todo para mí. Primero yo, después yo, y después entonces otra vez yo. Eso es lamentable. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Yo creo que eso hay que trabajarlo más, eh, eh, eh, que incluso cualquier ciencia, convertir el corazón del hombre en un corazón de humano que se duela del otro. Si no trabajamos eso, es hasta un peligro. Oye, no hay una cosa más peligrosa que una persona con una capacidad de inteligencia extraordinaria y que no tenga lo que yo he insistido tanto, sabiduría. Porque la sabiduría para mí es un don de Dios y es un don donde mi inteligencia la pongo al servicio de, pero de la comunidad, de los otros y, del desarrollo de la humanidad. Y entonces la inteligencia aquí se pone al servicio de qué? Y, mira, se demuestra muy claro. Yo hacía un comentario en estos días en las redes sociales. Si apareciera un virus, por ejemplo, que destruyera los drones, esos que usan para la guerra y todas esas armas de fuego, y que fuera un virus que se mandara por computadora para destruir toda esa maquinaria de guerra. ¿Qué tiempo durarían para descubrir la vacuna contra ese virus de la computadora y que destruye los, drones y todas esas armas de guerra? Yo estoy seguro que antes de dos días ya te han solucionado eso. Sin embargo, un virus que destruye a las personas, juegan con eso, manipulan eso el eh, concepto eh, humano del hombre se ha ido perdiendo. Y lo que me da pena es, y concluyo esta parte con eso, ¿sabe lo que me da pena? Que a pesar de lo que estamos viendo, como que no está llevando a reflexionar, como que no está llevando a reflexionar, y parece que cuando esto concluya, vamos a seguir de la misma forma y con la misma indolencia. Que eh, para mí eso es penoso y vergonzoso. Carolina. Padre Moncho, buenos días. Un placer saludarle, un gusto. Eh, quiero hacerle una pregunta en relación a las ayudas y donaciones que se han estado, las miles y miles de, donaciones que se realizaron en San Francisco de Macorís por organizaciones no políticas, en el caso de Fuerzas Vivas y en otras que usted ha participado, siempre un servidor de nuestro pueblo. ¿Qué nos puede decir al respecto, eh, la cantidad que se llevaron, cómo ha ido marchando el grupo y demás. ¿Qué información tiene sobre esta gran iniciativa que se inició en momentos en que en San Francisco se necesitaba tanto? Sí. Fuerza Viva es un, grupo de hombres y mujeres algunos nos han dicho nosotros mismos, a lo han dicho, creo que sea un grupo de locos, porque ponerse a eso <laughs> en esta situación. Yo le decía a alguien, porque yo, como usted avanzó medio rápido, respondiendo también, pero yo le dije, mira, el problema es que el mundo sin locos es un mundo aburrido, y que no avanza. Los locos hacen falta. Pero un grupo, de hombres y mujeres que decidimos que había que... no podíamos tratarlo. los locos. Porque si tenemos que ante oye, entonces nos formamos y empezamos por las redes sociales a invitar a la gente que quisiera cooperar. Nosotros pensamos oye, te lo digo así, en principio, miren, nosotros vamos a reunir con qué donar mil o dos mil raciones, pero lo hacemos y nos embullamos en eso, decimos, ¿Sabe? Nosotros hemos donado hasta ahora, hasta el momento, unas 13 mil y tantas raciones. raciones sin contar los kits. a varias personas que hemos encontrado en situaciones extremadamente, extremadamente de pobreza, de miseria y de pobreza humana. Y le hemos comprado unos kits especiales, incluso algunos estufas, eh, tanque de gas, su cama, eh, abanico eh, y cosas así le hemos llevado esos kits especiales y una compra especial. ¿Qué llamamos los kits? Por ejemplo, que hemos llevado a hospitales, tanto al hospital de aquí, a los dos, a, San Vicente y al de Seguro, al hospital de Senovía, al hospital de Las Guayas, al hospital de Pimentel, al hospital de Castillo. Hemos llevado kits especiales, que si, por ejemplo, en un solo kit, le hemos llevado más de una vez, 50 cartones de, de cada uno con 24, que 50 fallos de agua, y tanta mascarilla, eh, cuatro, eh, dos cajas de, cloro de cuatro de cada uno, y todas esas, y muchas cosas más. Y eso hemos hecho con los de ancianos, con los lugares de niños abandonados, con los hospitales, como decía, y con, la, fortaleza, la policía, porque hay a, los bomberos que son gente que se han mantenido trabajando y que han nosotros hemos, hecho presente con esos pies especiales, pues hablando de cantidad, eh, una vez llevamos a un lugar cuatro sacos de pollo, después otros tres, después otros de pollo congelado. A esos lugares, centros de, envejecientes, tanto en Castillo como aquí. Entonces, en Pimentel, por ejemplo, tratamos de organizar y metimos la, idea de que hicieran algo igual esto y, y, hecho un grupo muy bueno. Ahí llevamos en primer lugar unas 100 raciones, como 8 o 10 sacos de, arroz, que habichuela, que para pimentel, y hemos hecho ese trabajo. Eh, ¿De dónde ha venido eso? La gente, oye, se ha desbordado. De cada un millón de pesos al que dio 100 pesos. Yo recuerdo como a los tres días nosotros empezar, pasó un motorista, que creo que es un motoconcho, señores, miren, esto a mí me impactó, y se paró, y de afuera dijo, miren, yo aporto eso, y dio 100 pesos. Y yo dije, aquí están los dos reales de la, viuda. Eso, esos 100 pesos para mí tenían tanto valor e, e inspira la fuerza espiritual al que da también un millón o, doscientos mil pesos, mucho dinero, la gente del exterior mandando también eh, buena cooperación. Entonces, se ha demostrado también, eso sí, que hay un pueblo cooperador y San Francisco de Macorís es un pueblo de coopera, igual que Pimentel, porque en Pimentel también yo que fui el que recibí la mayor parte del dinero que enviaban de, de Estados Unidos hasta de España, eh, ya yo estaba un poco asustado con los mensajeros, oye, esto me está recibiendo demasiado dinero. <laughs> Pero, eh, se la gente enviándome dinero para que para Pimentel y para acá. Entonces, creo que a pesar de todo, no todo, y vaya, vaya la repetición, a, la repetición, a pesar de todo, no todo está perdido. Hay esperanza, pero hay que seguir trabajando. Ha sido fuerza viva, ya estamos listos para concluir. Queremos, porque ya hay que en la calle, pero quedan todavía una no sé si 500 o 600 raciones. estábamos esperando algo que nos ofrecieron, que iba a llegar en esta semana, a ver si que llega, para distribuir todo eso y cerrar. Queremos hacer una de prensa para, para explicar y dar un detalle, dar un detalle de lo que recibimos, todo el esfuerzo efectivo y, cómo se más está distribuyendo en la medida de lo posible, porque ahí no tenemos, no tenemos ni contable un grupo de hombres con solo tenga fe y que tratamos de hacer la cosa lo más claro posible, para decir, hemos hecho sencillamente parte de lo que teníamos que hacer. Bien, <clears throat> Mocho, al final ya estamos contra el tiempo, pero me gustaría escuchar, antes de que te vayas, eh, tu visión de la posibilidad de un rebrote producto de la apertura, de la desescalada que ha iniciado el gobierno dominicano y el hecho de que recientemente, bueno, ayer se, abrió, se abrieron los negocios de los eh, malls, de los eh, centros comerciales, con la finalidad de que la gente compre su regalo de madre. ¿Tú crees que se producirá un rebrote o habrá la posibilidad de que eso se evite de alguna manera? Bueno, este, antes que me vaya, yo me voy, me quedo aquí en la casa, ¿cuándo voy yo? <laughs> Sí, yo creo, Amado, mira, que podrá ser menos o más, pero que habrá un rebote, eso, yo creo que no hay manera de, evitarlo. Eso yo espero y hay que prepararse para eso. Y cada quien que egoísmo, y no porque no podemos caer todo en el mismo error, pero veo que el pueblo como que no ha entendido y creo que ya se acabó, vamos todo el mundo para la calle y veo a la gente como chocándose uno con otro y en ese y yo espero en 10 días o 12 días que haya un resurgir, ojalá no sea tan fuerte, porque ya ahí solo decir Dios sabrá o esperar, pero de que va a haber un, yo creo que sí, que tendremos luego un, un volver de nuevo pero también eh, sabe que los organismos se van adaptando, porque ya tendremos COVID para toda la vida. Los virus, una vez llegan, no desaparecen. los virus, lo, único es que el, cuerpo se va adaptando, la naturaleza se va adaptando, y, la ciencia médica, yo espero que actúe con honestidad y seriedad. El mundo de los científicos también va inventando la, la, los medicamentos y las vacunas porque recuerda que en el 18 tuvimos la, la, gripe eh, española, donde murieron más de 50 millones de personas en el 18. Que tú pones calcular la gente que había en ese tiempo y, morir, 50 millones. Por ejemplo, ahí en un pueblo de aquí, Castillo, que fue donde más murieron en esta zona, eh, en Castillo murieron 67 personas. y un va a pensar, y, y había opción en Castillo en ese tiempo murieron más de, para mí más del 50% de las personas. Yo recuerdo a mi abuelo que me contaba yo acostado en, su pierna cómo habían casas que habían cinco y se morían los cinco. y que se habían enterrado y cuando volvían ya había otros muertos. Bueno, pero no, no había el adelante de ahora, que es lo que yo digo. Ahora hay una capacidad, ahora hay una ciencia médica que tiene que hace falta que el mundo político no la rompe y los intereses comerciales y económicos no la rompen porque no estamos en el 18, no estamos en el 18. Pero yo creo que estamos más preparados eh, para enfrentarlo y por eso ya incluso el pueblo tiene más capacidad para enfrentarlo en estos tres o cuatro meses que van corriendo, pero el que va a haber, eso yo creo que es inevitable. Bueno, gracias a Ramón Alejo de la Cruz, Padre Moncho, por eh, la, estar con nosotros en este programa, por la entrevista, todas las eh, informaciones que nos ha brindado, nos ha a un dato que ha dado mucho, 13 mil raciones. Y esta gente han estado trabajando durante toda la pandemia. raciones de mil y pico de pesos. Sí, eso es mucho dinero. Sí, sí, estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir es que yo comparo eso con algunas informaciones que se han dado oficialmente y uno dice, pero bueno, ¿y dónde están todas esas, todas esas cosas? O sea... ¿Se han visitado alrededor de cuántas comunidades, padre? Bueno, nosotros creo que no creo que se haya quedado una comunidad aquí en San Francisco de Macorís. Pero hemos ido a, Castillo, hemos ido a, Las Guaranas, hemos barrido zona de Pimentel, eh, incluso a Salcedo. Nosotros mandamos, nos, avisaron nos hablaron de un grupo, de una señora en un hogar de, niños abandonados y fuimos a Salcedo y llevamos también un kit muy bastante grande. Bueno. Pero no limitamos solo a, al pueblo de San Francisco de Macorís eh, raciones bastante grandes. Porque ¿para qué llevarle a una gente un, chin de espagueti y, y, de arroz y, una botellita de aceite? No, no, no. Que que lo llevemos, sepa que por lo menos tres días o cuatro días podrá paliar el hambre. Exacto. Paliar el hambre. Así es. gracias, padre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bendiciones. Si tenemos WhatsApp, si no, vamos a la pausa. si no tenemos, eh, vamos a continuar en este bloque. Ok, aquí, okay. ok. Ok, no hay WhatsApp. Prometemos sí que cuando regresemos podemos leer los mensajes de WhatsApp que tenemos. Sí, hay muchas denuncias aquí. Sí, bueno.